يا هلا مرحبا اعزائي المتابعين اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده. اليوم راح نلقي نظره على برنامج Logic حق الايباد. اي نعم Logic حق الايباد. شركه ابل توها مسويه انونسمنت انه راح تطلق نسخه من برنامج Logic على الايباد مثل ما انتم شايفين على الشاشه قدامكم. لو لاحظتوا انه يعني الناس اللي على الانترنت آه، الناس وايد طلعت واستانست وقالت ان هاي شيء روعه وخاصه يعني صناع المحتوى اللي لهم علاقه في الموسيقى والانتاج الموسيقي وال production وايد ناس طلعوا كانوا مستانسين على هالخبر ولكن اذا تلاحظ او تدقق شويه في الموضوع وتنظر للموضوع من وجهه نظر اخرى بتلاقي ان في اشياء وايد ناس ما قاعده تتكلم عنها شنو هذه الاشياء اول شيء طبعا انت قاعد تتكلم عن نظام مختلف من النظام اللي موجود على الكمبيوتر طبعا على الكمبيوتر ال setup يكون مختلف الجهاز نفسه موصل ب hard drive وموصل ب keyboard مثلا عشان تعزف عليه موصل ب hardware instruments فاول سؤال كان في بالي يوم شفت هاي الخبر هو انت شلون راح تنقل كل هذه الاشياء على الايباد لا وازيدكم من الشعر بيت ايضا راح تدفع عليه 5 دولار في الشهر كاشتراك شهري او 49 دولار في السنه فحتى لو كنت مشتري برنامج Logic على ال desktop هاي النسخه راح تدفع عليها بشكل منفصل طبعا من الاشياء اللي قالت عنها ابل هي ان انت بتقدر تنقل الملفات من جهاز الكمبيوتر الى الايباد و back and forth يعني الطريق يكون على اتجاهين من الجهاز والى الجهاز وهذا الشيء غير صحيح لان امكانيه نقل الملفات راح تكون في اتجاه واحد فقط اللي هو من كمبيوتر الى الايباد ما تقدر ترجع بعدين الملف نفسه من الايباد الى الكمبيوتر فهاي كانت نقطه جدا مهمه لازم كنت اذكرها لكم على اساس ان اي احد حاط في باله انه هو يقدر آه، ينقل الملفات بسهوله طول الوقت ما بين الجهازين هذا الشيء ما راح يصير. والنقطه الثانيه هي موضوع ال VSTs ال VSTs اللي راح تستخدمها عندك في الكمبيوتر، حاليا طبعا مو كلها متوفره على النسخه الموجوده على الايباد، فشلون راح تشتغل هذه ال VSTs اللي عندك؟ اذا انت مشتري plugins او قاعد تستخدم plugins معينه على ال Logic اللي موجود في ال desktop شلون هاي ال plugins راح تشتغل على النسخه اللي موجوده عندك في الايباد والمشكله ايضا يا جماعه ابل يستخدمون كلمات تخلي الواحد يحس ان هاي الشيء بيلبي لك كل حاجته يعني قاعدين يستخدمون كلمات مثل professional ان هاي الاشياء كلها pro ما اعتقد ان هي pro لان هاي طبعا راح يعتمد على نوعيه الموسيقى او العمل اللي انت تشتغل عليه فهل انت مثل ما يقولون آه، شخص casual musician يعني ما ما تستخدم الاشياء معقده وايد مثلا في عمليه الانتاج آه، هل تستخدم loops بشكل كبير فكل هذه الاشياء راح تحدد مدى امكانيه استخدامك انت ك producer لهاي البرنامج على الايباد ومثل ما تعرفون ايضا موضوع ال storage شلون هاي النسخه الموجوده على الايباد راح تتعامل مع ال storage او عمليه التخزين هل راح تشبك external hard drive دائما في الايباد لان تعرفون طبعا الموسيقى والملفات الصوتيه تاخذ مساحه كبيره فشلون هذا الشيء بيترجم في نسخه الايباد؟ اتوقع خلال الاشهر القادمه راح نكتشف مع بعض هاي الشيء شلون بيكون. والساوند لايبرريز اللي عندك انت، اذا انت عندك اشياء مستخدمها ك ساوند لايبرريز، اذا عندك samples معينه قاعد تستخدمها، شلون راح تنقل هاي ال samples الى الايباد؟ يعني نفس السؤال مره ثانيه، هل راح تشبك hard drive بالايباد نفسه؟ ولا شلون راح تصير الفكره؟ هل راح تنزلهم من ال cloud او راح آه، تشتغل عليهم من الكلاود؟ كل هذه اسئله راح نشوف اجوبتها خلال الفتره القادمه يعني ابل هنا يقولون لك ان النسخه اللي موجوده على الايباد راح يكون فيها sound library تقدر انك انت تحصل instant access حق رويالتي فري لوبس وسامبلز وانسترومنتس باي داونلودينج فري ساوند باكس اول انسايد the اب انزين طبعا <laughs> ما يعتبرون free لانك انت قاعد تدفع حق البرنامج بشكل شهري ومو فاهم انا اصلا ليش ابل قررت انه يكون في اشتراك شهري حق هاي النسخه ما تعلموا من اللي صار مع شركه Waves قبل فتره بسيطه يوم الشركه قررت ان هي تروح full on subscription وما توفر ال plugins مالهم بشكل منفصل تقدر تشتريه الوضع مو نفس الشيء 100% ولكن اعتقد ان Apple تقدر ان هي توفر هذه النسخه بدون الاشتراك الشهري تخيل من خلال تقديم هذا البرنامج او هذه الخدمه بشكل مجاني على الايباد تخيل المبيعات اللي راح تزيد حق جهاز الايباد لان هاي النسخه موجوده عليه وشنو عن الشركات اللي توفر plugins او sample libraries على جهاز ال desktop فقط على النسخه اللي موجوده على ال desktop. طبعا تعرفون ان برمجه هاي النوع من البرامج جدا مكلف والفريق اللي قاعد يسوي ال plugins اللي راح تشتغل على جهاز ال desktop مو هو فريق التطوير اللي راح يشتغل على نسخه الاي او اس هاي فريق عنده مهارات مختلفه وهاي فريق عنده مهارات مختلفه فهل معقوله ان الشركه راح توظف فريق تطوير متكامل فقط على اساس انه هو يسوي نسخه حق الاي او اس من ال plugins اللي موجوده عندهم هو على ال desktop؟ هاي ايضا ما اتوقع انه راح يصير بشكل سريع واتوقع ان الشركات راح تكون جدا حذره في هاي الخطوه في اعتقادي الشركات راح تنتظر فتره بسيطه على اساس انها هي تشوف مدى نجاح هذه النسخه اللي موجوده على الايباد فبس حبيت اليوم يا شباب اني اشارككم هذا الخبر وحبيت اسمع رايكم في قسم التعليقات هل اذا انت مستخدم برنامج Logic Pro وعندك ايباد هل تبي تستخدم Logic ايضا على الايباد هل في سبب يخليك تشتغل على هذه النسخه على الايباد احب اسمع رايكم في قسم التعليقات تحت واذا حابين تشتركون في دوره الهندسه الصوتيه المجانيه راح اخلي ايضا رابط هذه الدوره في وصف هاي الفيديو اذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى تعطينا ال like وتشترك في القناه وتشاركها مع جميع اصدقائك حول العالم على اساس نقدر نوصل الى اكبر مجموعه ممكنه من الناس يعطيكم العافيه واتمنى لكم دوام الصحه والسعاده واشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه